Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sel semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Saya doakan semua ada diperlancar urusannya Diperlancar rezekinya, dipermudah urusan Dan selalu sukses, sukses, sukses, sukses Amin Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing Bagaimana mengubah akun pribadi menjadi akun profesional atau bisnis. Oke, langsung lang langsung aja teman-teman. Dibuka Instagramnya. Ya, ini Instagram saya. Jadi sebelumnya saya menggunakan akun bisnis, tapi sudah saya rubah terlebih dahulu ke akun pribadi. Nah, jadi inilah tampilannya. Jadi tampilan ini biasa aja menurut saya. Jadi apa sih bedanya antara akun pribadi dengan akun bisnis atau profesional? Nanti kita lihat. Oke, sekarang kita praktekkan dulu caranya. Oke teman-teman, semua udah siap? Kita langsung aplikasi. Ya, perhatikan di sudut kanan, ini ada garis tiga mendatar. Ya, ini ada angka satu ya, ada. Jadi lebih mudah kita lihat. Oke, kita klik ya. Kita klik, langsung kita lihat bagian bawahnya. Ini ada pengaturan. Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya ya setting jadi kita klik pengaturan oke pengaturan selalu uh, setelah itu kita cari tulisannya akun ya ya tulisan akun udah ketemu ini ada di bawah iklan ya akun kita klik akun oke kita scroll langsung kita klik ini yang berwarna biru tulisannya ya, yaitu beralih beralih ke akun profesional Ya, jadi teman-teman sampai sini sudah oke okay ya. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi. e, pertama klik sudut kanan garis ya, lalu klik pengaturan atau setting, lalu klik akun, oke. Okay. Langsung pilih warna yang berwarna biru tulisannya yaitu beralih ke akun profesional. Oke, okay, langsung kita klik. Ya. Di sini bedanya. Jadi beda antara akun profesional atau bisnis dengan yang pribadi yaitu akun profesional itu kita bisa mengakses insight tentang pengikut dan kinerja akun. Jadi insight dari konten kita bisa kita lihat atau insight yang lain atau dari jenis apa? Uh, jenis followers kita yang melihat dan waktunya semua ada lengkap. Lalu terus ada kita bisa lihat kontak baru, terus apa lagi? Ya. Jadi banyak insight-insight terus cara kinerja dengan kita yang bisa kita lihat di akun profesional atau akun bisnis lalu selain itu kita bisa menjangkau lebih banyak orang juga oke okay. terus kita bisa beriklan juga di Instagram harus menggunakan yang profesional atau bisnis oke okay. setelah ini kita next ya silahkan pilih kategori teman-teman apakah uh, apa namanya apakah akunnya itu bersifat apa apa bisnis di sini banyak ya kalau misalnya bisnis fashion ya kita bisa klik pakaian atau pendidikan eh, yang bergerak di bidang pendidikan atau pengusaha ya restoran yang untuk kuliner fotografer belanja banyak kalau saya saya pilih blog pribadi oke okay. tampilkan label kategori jadi ini untuk boleh ditampilkan atau enggak ya Nah, kalau saya milih tampilkan. Oke, selanjutnya kita klik selanjutnya atau next. Ya. Jadi sampai sini sangat mudah ya, teman-teman ya. Jadi inilah cara merubah akun pribadi jadi akun bisnis. Berdasarkan kategori yang Anda pilih, Anda mungkin adalah kreator. Anda bisa mengeditnya kapan saja. Ya, sangat. Jadi di sini si Instagram menyarankan saya untuk kreator. Tapi kalau misalnya teman-teman untuk akun bisnis ya atau yang punya usaha, UKM, pengusaha bisa memilih bisnis. Dan saya memilih kreator ya. Oke, selanjutnya kita klik next atau selanjutnya. Ya, lanjutnya saya Ramadan. Sehingga Anda bisa menjalin hubungan dengan orang yang penting. Oke. Ya, teman-teman. Di sini sudah selesai ya. Jadi teman-teman sangat mudah sekali. silahkan dipraktekkan. Ya. Oke. Kita reload. Ya, inilah tampilannya. Beda sama tampilan yang tadi. Di sini sudah ada tampilan insight, promosi dan edit profil. Ini ada blog pribadi ya. Tadi saya geser ke biru. Jadi teman-teman inilah bedanya antara uh, akun pribadi dengan akun bisnis selain itu kita bisa insek apa yang bisa kita lihat di sini banyak sekali insek Anda memiliki tampilan baru sekarang Anda bisa menavigasi antara tampilan ringkas dan mendalam guna mempelajari tentang kinerja akun interaksi konten dan pengikutnya lihat insight ya bayangkan teman-teman saya kurang aktif ya di Instagram ya di sini lengkap semuanya ya silahkan diperhatikan apalagi teman-teman yang aktif di Instagram dengan Insek ini kita bisa membuat konten yang berpengaruh yang bisa meningkatkan engagement dan memperluas jangkauan postingan kita dan bisa meningkatkan followers. Oke, terima kasih. silahkan di-share kepada teman-teman video ini agar bisa mendapatkan manfaat yang sama dan jangan lupa yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe mudah-mudahan bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh